наконец-то. ну как громко. Я не фонарею. А ну-ка потише чуть-чуть Это, наверное, фонарею. Так. 80. 80. Так, стопе. Стопе, стопе. Так. Мосток. Кокирок. Или докторок. Кокирок, наверное. Хокерок и рейнджерок. Хокерок и рейнджерок. Молодец. сюда гранату. Это точно. Это прям точняк. жирок. Ой. Tout de и рейнджерок. Так. В принципе, можно крыши, братан. можешь меня просканировать, да? Закапываться смысла нет. Закапываться смысла нет. Меков у меня нет, ломать мне нечего. Близко юнитов не ставим. Офицеры могут пострадать от гремлина. Два раза и потом все и потом капаситор. Так. Гремлинок номер один. Оп. Ага. Гремлинок номер один. Отлично. План сработал. Этих тащим по правому борту. Так. Не всех. Эх. Так. Где он балуется этими дверьми? Внутри этого дома? Неужели он здесь стоит за этой штукой? <clears throat> Офицерчик, побежи, беги, ка посмотри, как там обстановка. Так. Как там обстановочка? противника. Что мы можем его спровоцировать сделать? Спровоцировать, потратить гремлина. Так. Спровоцируем откапывание принудительная. Так. Je suis parti. En vigilance. Me muevo Так. Потратишь ли ты еще один скарчик? Может, да. Ах, мне надо офицера, конечно, заводить наверх, чтобы посмотреть, а я все дальше убегаю. Чтобы запустить сюда ракету. Неужели такой, такая классная ошибка? Сейчас пойдет офицер. Я запихну его сейчас на крышу. можешь крисолидом посмотреть. Крисолидом посмотреть. Да. Крисолидом смотрим. Пускаем ракеты. Неужели ты сидишь наверху, братан, а? Неужели такой подарок ждет меня? похоже, очень похоже, что сидит наверху. Но... Ну. Сначала открываем дверку. установка. Так. Давай-ка. Пробегись-ка сюда, раз. Все офицеры стоят у него в домике, а? это у него рейнджера. Зато есть вот этот артист. Ну, не могу я воздержаться и не долбануть по тебе. Это большой великий соблазн. Так. Походу еще и рейнджер у тебя, да? Где-то. Походу так. Так. А ну, нет, стоит. Так. Давай-ка сюда. Guardian. падает, бедный. Ты сюда. Так. Так, так, так, так, так. Опа. Окей, Окей. Так, сейчас они валят этого, да? Так, мне надо усануть вот этого товарища. Очень важно. Хотя может не добежать, блин. Ну, либо этого. Так, будет ли он сканировать? Ага. Так. Меточка. Граната. Терять нечего. И сейчас выскакивает, выскакивает рейнджер. Или гремлин не добьет. А, добьет. Раз, два, три, четыре, пять. Не добьет. Значит, надо стрелять gunslinger ом. Где рейнджер твой, а? Точно рейнджер у тебя где-то. Нет, хотя какой рейнджер, а что у меня? Хотя, может быть. Окей. Так. Рипер? Э -э -э это вот видишь? Ну, тут закидываем гранатами. Так. Вау. Так. Закидываем гранатами. Ты что, никого ни до кого не дотягиваешься? А Отлично. Прощаемся с тобой. Окей. Окей. Так. А ну доведи-ка. Так. Так. Поехали. Делаем вот так. Кокон сразу. 28. Ничего себе. see. такие, как он. Так. Правильно я высчитал рейнджер, что у тебя есть. Ты смотри. Ну это то, что побрецовал это. Броня. не сработал Overwatch. Ага. Так. этого гранаты мы будем валить. Добегаешь сюда и пытаешься, или можешь saturation fire. Что такое? Ну добей хотя бы крисолида, ты чё? Ну, братан, времени нет, добивай. Че, че творишь? Ну, на якорь ставь хотя бы. Окей. О, блядь. Извините. Семьдесят пять, семьдесят пять союз пять э, офицеришка. Ну давай так. Что? Все равно так. Ты без гранат? Ты без гранат. А ну-ка повесели-ка этого товарища. Отлично. Так. Интересная у тебя задачка. Хотя, наверное, достаточно прозаичная. Валит этого, валит этого. На кокон хватит сил. Не хватит, непонятно. Может быть, надо было валить офицера. Тогда бы этот крисолит остался бы в живых. Сейчас а, он может его снайпером долбануть. Так, это так и будет так стоять, интересно. Оп, огонь. Попадаем? Конечно же нет. Активно по имуществу. Гремлина тебе будет отправить легко или сложно? Ага. Снайпер добивает, не добивает, интересно, тебя. Снайпер убивает этого, этот убивает этого. Крисолит кушает офицера. Надеемся, что так. Ну, как он все время комбинирует долго. Выжить. О, братан. Братан, братан, братан. Так, давай-ка не напрямую за домик попытаемся встать. ты сюда. Ты. По сути, нам бояться нечего. Да. Да. Manteniendo posición. Tout Так. Ну этот под одну гранату. Правильно? Да. Чикс. Всех нашел. Молодец. Ты у нас здесь. Сколько раз ты пальнул? Из винтаря один или два раза. Ну, патроны у тебя есть. Так, слушай, где этот? Этот далеко не ушел. Ага. Этот свинчивает. Окей. А, запускаем сюда пос крисолида посмотреть. Пофигу. И гранату туда. Так. Докуда ты можешь добежать? до сюда.